Ранок зазвичай починається зі збору до школи, що мобілізує мене рано вставати, а там як піде. Пів на дев'яту в мене е, зустріч планерка зазвичай. І так десь до п'ятої намагаюся повернутися додому, щоб не стояти у корках. О, у нас був дуже складний ранок. Ми збирали малих всіх трьох, щоб встигнути за за годину За годину зібрали, так. Це такий кожноранковий квест у нас. У нас водночас ну, на одному каналі прямий ефір сьогодні ввечері з будинку звукозапису, а на ну, першому, власне, готуються дебати. Я менеджер, тобто я начальник відділу збуту. У нас велика досить фірма, ну, машинобудівний завод. Найближчі три дні Е, сходити на роботу, сходити в філармонію е, і написати чотири сторінки диплому. Я намагаюся якомога більше подорожувати. Це моя величезна любов. Я намагаюсь показати їм світ, е, навчити їх бути щасливими. Я погуляю своєю сестрою, погуляю з песиком. Ми повечеряємо, ляжемо спати, а завтра почнеться новий тиждень. І це от відчуття свободи, яке просто носиться в повітрі. Я вже, вочевидь, до кінця своїх днів буду ловити кайф просто від того, що я перебуваю в просторі свободи. Я можу жити у вільній країні. Я можу робити вибір. Я можу будувати плани. Я можу любити завдяки тобі.